Muchos se preguntan qué es una narrativa transmedia. Yo creo que la fórmula más simple es decir, una narrativa transmedia es el canon más el fandom. El canon es el relato oficial que se cuenta en muchos medios y plataformas y el fandom es la contribución de los usuarios, de los fans, a la expansión de ese mundo narrativo.